que una, que una juez dice que el imputado es supuestamente familia de ella y que tiene que, que, inhibirse que tiene que inhibirse para consultar a su papá para que diga si es su familia. Pues esto es un relajo. Aquí, los seres humanos no tienen importancia. Yo llamo a la, Corte de Apelación, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que tome carta en este asunto, porque la, justicia de Macorís no está en capacidad de juzgar este, por este, caso. Tiene unos lazos muy, fuertes con el defensor del imputado y con el diputado mismo. En el cese de la prisión preventiva, el abogado de los querellantes solicitó el aplazamiento para hacer uso de un recurso, según él, porque le notificaron una resolución en la mañana de hoy. Entonces, eh, ahora la situación que se dio fue que, habiendo aplazado para el día 30 la revisión oficiosa, el cese de la prisión preventiva de nuestro representado, entonces el tribunal se abocaba a conocer el juicio. Nosotros decimos que el tribunal no puede conocer el juicio teniendo pendiente una revisión. Eso es ilógico, porque entonces si conoce el juicio se va a desapoderar y no va a conocer la revisión de nuestro representado, que es un derecho que le asiste a él. Entonces, una de las juezas se inhibió por familiaridad con nuestro representado. Eso es lo que ha ocurrido hasta el momento. El cese fue fijado para el día 30 de este mes, el juicio de fondo todavía no se ha decidido porque la jueza se inhibió en el momento que se hizo la solicitud. No estamos de acuerdo, para nosotros como familia ha sido más que un abuso, ya que una vez más se nos presenta una de las juezas que es pariente del asesino de Martín González Marte, cuando todo el mundo sabe todo el mundo sabe cómo, venido hemos venido arrastrando este caso. El otro día se inhibió una jueza porque era comadre del abogado de la defensa. Hoy es que una de las juezas es pariente del asesino de Martín González Marte. hemos, nos hemos sentido pisoteados de la justicia de aquí de San Francisco Macorís. Una mala planificación y repito, con mucha propiedad. Demasiada coincidencia del caso de Martín a favor con los jueces. Realmente no estamos conformes. Una vez más nos sentimos muy tristes, nos sentimos no halagados con los jueces. Esta vez, ya después de tantos aplazamientos, cuando pensamos que se iba a conocer el juicio, eh, se presenta a esa magistrada como que es supuestamente pariente de Martín González Marte. Bueno, lo delante nosotros tener que seguir cogiendo los medios y tal vez la calle para poder exigir justicia ante un caso, un hecho que está lleno de evidencia a favor de nosotros, que somos las víctimas.